Eu não vou avançar. Vou ficar aqui. Esse daqui é a área A. Eu vou para a área B, que eu prefiro a área B. Porque eu prefiro a área B. Que é B de baleia, porque eu sou o Ninguém mandou você avançar, agora sofre aí. Me pede ajuda. Bora andando devagar aqui. Eu Esqueci de colocar é, capacete e colete. Não, porque dá muito pra me viu. Que que... Eles estão avançando lá, bora pra lá. Eu, eu, eu, já sei o que tá acontecendo já. Não, gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu sei. Que eles estão aqui. Sabe por quê? Porque eles não apareceram lá. Ou oh, não. <laughs> calma aí, gente. Que isso? Meu Deus! Eu sou sem colete! Toma logo, filha da puta! <laughs> Ai! Ai! Não, foda-se, foda-se! Ai, meu Deus! Calma! Que isso? Oh, não! Meus amigos morreram! Oh! Sai! Ai! Tudo cara é comer meu cu. Uhul! Filho da puta, como é- Ai, puta que pariu. Se apertar a letra 1, você comprou Compra uma arma. Alguém quer escudo? Alguém quer mais escudo? Quem é que é? Tá dando a bunda pra mim, pô? E aí, tudo bem? Cara, é tipo assim... Gente, que bundinha gostosa. Ai, meu Deus. Eu não me aguento, eu tenho que elogiar. Quando a bundinha é gostosa, eu tenho que elogiar. Eu não entendi o que você disse, mas... Ah, a bomba foi dopada. Oi! Vamos começar a suruba aqui. Ah, eu joguei a bomba. Eu tirei 14% da minha vida. Ai meu Deus, o que tá acontecendo aqui? <laughs> Que isso? Eu tava dando a bombinha. Gente, é? eu não tava dando a bundinha, foi sem querer que eu não vi. Que que é isso aqui? Eu tô vendo nada. Eu tô matando meu amigo mesmo. O que? Pegaram a bomba? Gente, pegaram a bomba. Você pegou a bomba, né, desgraçado? Ia plantar, né? Prostituta, vagabunda. Foi você que me matou a última vez, né? Ô, amigo seu. Sai! Sai! Toma logo. Toma logo, aí. De novo, pa pau no cu.